узундугу же жыштыгы боюнча электромагниттик толкундар шарттуу түрдө жети диапазонго бөлүнөт төмөн жыштыктагы толкундар өзгөрмөлүү ток булактарынан чыгарылат бул толкундардын интенсивдүүлүгү төмөн Радио толкундар теле жана радио байланыш үчүн колдонулат радиолокацияда жылтылган денелер инфракызыл толкундарды чыгарышат Көздү көрүнгөн жарык адамдын көзү менен кабыл алынат ультрафиолет нурун жылдыздар жана башка космостук объектилер чыгарат рентген нурлары өтө өтүүчү гамма нурлануу ядролук реакциялар учурунда пайда болот бул адамдар үчүн кыйратуучу